देशे अजनी एक મસ્ત ચાકા જેવી એક વાર્તા એક ટની હતી એ એના બા દાદા મમ્મી પપ્પાની જોડે એ એક દિવસ ડાકોરે ગઈ હતી ડાકોરે ગઈને ત્યાં એક નદી હતી ડાકોરે ત્યાં એનાઈ થોડીક ફ્રેશ થઈ પછી એ ડાકોર બગીચામાં બેઠી થોડીક વાર તો પછી એના બા દાદા મંદિરમાં દર્શન કરવા ગયા તો પછી બહુ બધી તો ભાઈ ભીડ હતી બહુ મોટી લાઈન હતી તો પછી એટલી એટલી મોટી લાઈન કરી એટલી મોટી લાઈનમાં આપણે ઊભા રહીએ તો પછી બહુ વાર લાગે તો પછી એમ આપણે બધા બા દાદા અને હું બધા અલગ રસ્તેથી ગયા અલગ રસ્તેથી ગયા મંદિરે ગયા દર્શન કર્યું અને પછી વાપસ ડાકોર બગીચામાં બેસી ગયા તો પછી તનીને થોડીક વાર એને આમ એક ચક્કર લગાવવાનું એને મન થયું તો પછી એને એના મમ્મી થયું કીધું કે મમ્મી મને હું આ બાજુથી આમ જઉં છું ને આ ગેટથી અહીંયા હું આવશું તો પછી એ આમ ગઈ ઓલા ગેટે ગઈ એને આમ ઉપર ચડવાનું હતું અને નીચે નીચે ગઈ તો પછી તો પછી છે ને એને આ બાજુ આમ જોયું તો પછી મમ્મી પપ્પા ક્યાંય પણ ન દેખાયા તો પછી એ આમ બધી જગ્યાએ આમ ફરવા માંડી તો પણ એને ક્યાંય પણ મમ્મી પપ્પા દેખાયા નહીં તો પછી પછી એને એ આમ હાથ ઊંચો કર્યો હાથ ઊંચા કરીને કીધું હાથ ઊંચા કરીને ગોળ ગોળ ફરવા માંડી બધું જોવા માંડી અને ઉપર કહેતી હતી કે મમ્મી હાથ કરો એટલે પછી મને દેખાય મમ્મી હાથ કરો એટલે પછી મને દેખાય તો પછી તો પણ મમ્મી હાથ ન કર્યો પણ કેમ ન કરો કેમ કે પપ્પાએ ના પાડી પપ્પાને સાંભળવું હતું એટલે પપ્પાએ ના પાડી પછી આગળ તનીએ એના મમ્મી પપ્પાથી એને આમ મળવા માટે એને કામ કર્યું એ આમ થોડીક રડવા જેવી થઈ પણ એને રડતી એ રડી નહીં એને પોતાની એને બહાદુરી દેખાય છે ને પછી આમ ગઈ એક એને એવું વિચાર આવ્યો કે આ આંટી સારા લાગે છે તો પછી ગઈ આંટીની પાસે કીધું કે હું મારા મમ્મી પપ્પાથી હું ભૂલી પડી ગઈ છું તો પછી મને એમ પછી એમને ફોન કર્યો ને એવું કીધું તો પછી એમને એવું કીધું કે એમનો એમનો નંબર એવું કીધું તો પછી મેં એવું કીધું નવ્વાણું અઠ્ઠાણું પંચોતેર ચૌદ અઠ્ઠાવન એવું કીધું તો પછી ફોન લગાવ્યો ફોન લગાવ્યો તરત પપ્પા આવી ગયા આયા એટલે પછી એમને એવું કીધું કે કે આતે બહુ સારું કામ કર્યું છે પછી ધનિયાએ કીધું કે મેં આમ હાથ ઊંચો કરવાનું કીધું હતું તો ભાઈ તમને કેમ ના કર્યો એવું કીધું તો પછી એવું કીધું કે મેં જ મમ્મીને એવું કીધું કે કે હાથ ઊંચો નહીં કરવું નહીં કરવું છે ને પહેલાં મને સાંભળવું છે એટલે એટલે એવું કર્યું અને પછી આપણે બધા જ્યાં હતા ફરીથી આપણે ગયા તો પછી પપ્પાએ એવું કીધું તો ભાઈ મેં એવું કીધું કે તમે હામ હાથ ઊંચો કરવાનું કીધું હતું અને તમને કેમ ન કર્યું એવું કીધું તો એવું કીધું પપ્પાએ એટલે પપ્પાએ એવું કીધું કે એટલે હાથ ન ઊંચો કર્યો મેં મમ્મીને એટલે હાથ ઊંચો ના કરવાનું કીધું કેમ કે મને સાંભળવું હતું જે મેં તને કીધું છે એમાં સાંભળવું હતું કે કે જે મેં તને કીધું છે યાદ તે રાખ્યું છે કે નહીં એટલે મેં એવું ના કર્યું એવું હતું અને પછી હું છાની રહી ગઈ અને પપ્પાએ કીધું કે જા એમને જઈને થેન્ક યુ કહી આવ તો પછી હું ત્યાં ગઈ થેન્ક યુ એમને કીધું એવું એવું પણ કીધું કે કે તમને બહુ સારું કામ કર્યું છે અને થેન્ક યુ અને એમને હેપી ન્યૂ ઇયર એવું પણ કહી દીધું વાર્તા પૂરી આમાં શું સમજાય કે બધા છોકરી છોકરાઓને એ ક્યાંક એમના મમ્મી પપ્પાથી ભૂલા પડી જાય તો પછી એમને એમનો એમને એક આંટીથી પૂછાય કે પછી એક અંકલથી પૂછાય અને એમનો ફોન નંબર એમના કહેવાય અને એ અમને ફોન કરે એટલે પછી આપણે ફરીથી મળી જઈએ વાતા પૂરી હું નાની હતી ને ત્યારે પપ્પા પણ બહુ બધું પૂછતા સવારે સવારે પૂછતા કે તને મારો ફોન નંબર નવ્વાણું અઠ્ઠાણું પંચોતેર ચૌદ અઠ્ઠાવન યાદ છે કે નહીં અને ઘરનું સમા સરનામું સી બે ન્યૂ વટવા અમદાવાદ શંકર પ્રેસિડેન્સી આ બે યાદ છે કે નહીં એવું મને બહુ બધું પૂછતા બહુ બધું પૂછતા હું સ્કૂલે જતી ત્યારે પણ મને બહુ પૂછતા આંગણવાડી જતી ત્યારે પણ પૂછતા એ અને શું કામ પૂછતા શું કામ પૂછતા મને કેમ કે આવું મારી જોડે ક્યારેક થાય તો પછી હું આને હું આખું લીપટાઈ નાખું એટલે